vermelho. Não, eu fui uma curada que eu vou Não posso estar a correr, mas tem impacto no Então, o da partida está a passagem aos primeiros centros, viajando já na, na frente da corrida, Ricardo Santos, seguido do música de Sandy Martins, Santos para Serra Novo, Tânia Portal, para a segunda posição, segunda posição para Sandy Martins, terceira posição para António Rodrigues dos Planos Botafogo. Excelente prova do quarto só foi mesmo para correr e para acabar a prova, como o ano passado não deu para correr, porque estava hum, lesionado, então este ano queria mesmo só correr para ganhar, para ter um título. O, o meu primeiro objetivo lá é, é para hum, acabar a, a minha primeira série e depois é para tentar fazer os, o recorde nacional e é só, é só o que eu quero.